niin, morjes morjes, me ollaan täällä kokoomusristeillä. Kattokaa mitä täältä löytyy. Täällä on, e- täällä on ehdokkaita. Kiitos tuolta. Me ollaan iloisia ihmisiä Itä-Suomesta. Aulikki Silvonen ja Kontio Lahti. Ja Koistinen Perttu ja Joensuu. Te olette melkein samasta vaalipiiristä. Kyllä, mutta eri kunnasta. Okei, mutta eli... eli mutta ensi vaalikaudella odottakaa, me ollaan periaatteessa samasta, samasta kunnasta. kyllä. No, Okei, okay, no kertokaa pikkasen, mitkä, mikä tuota, teillä on tärkeitä asioita teidän omissa kunnissa? Naiset ensin. No, tässä tuli oikeastaan jo ensimmäinen, ensimmäinen vastattua, eli kuntauudistus ja uusi kunta on. Ja sitten meillä on myöskin tuota, painaa päälle ihan hävyttömän paljon tämä puolustusvoimien uudistus ja meidän kunnasta lähtee varuskunta pois, eli sillä painetaan. Ja sitten myöskin tämmöiset paikalliset kähinät, niin kun meillä on tämmöinen ampumahiihtokeskus, johon me on saatu 2015 mm. ampumahiihdon MM-kisat ja ja sitä sitten katsotaan pahalla, että kunta tukee tällaista ö, alueen rakentamista. Okay. Nämä, on ne kolme kysymystä, joista me keskustellaan näissä vaaleissa. Ja ehdottomasti paras vaalikumppani, niin siellä tulee olemaan keskustelun kanssa aion, aion niin keskustella ja haastaa heidät. Otetaan sitten vaihteeksi miesten puheenvuoro. Mitä sä tykkäät tästä kokoomuksen Suomi-uudistusbrändistä? Tämä on aivan loistavaa. Tämä tukee aivan hyvin tätä Joensuun alueen kehittämistä, kun mietitään sitä tässä just, että kuntaliitoksesta puhuit, mutta Joensuun alueellahan on, sanotaanko siellä on vähintään niin kaksi kuntaa, mitkä pitäisi vielä saada liittymään Joensuuhun, eli Kontiola ja Liperi. Aivan ehdottomasti. Selvä. Sitten ei muuta kuin sanotaan, sanotaan nimet ja numerot kameralle. 141 ja Kontiolahti. Ja nimi vielä? Aulikki Sihmonen, nainen, joka toimii ja tekee ja osaa myöskin ajatella. 29 Koistinen Perttu, Joensuu. Kiitos.